բոլորը կարևորություն չունի, կարևորակույնը մեր զրույցն է, մեր խոսքն է եւ մեր պատկամն է, որ գուզենք հասցնել մեր ժողովուրդ։ Այսօր պիտի խոսենք հավատ հավատքն ու ուժը կորոնայի համաճարակը դիմակրավելու։ Ինչպես դիմակայել կորոնան հավատքով։ Անշուշտ, երբ ես կխոսիմ կորոնայի մասին, միայն նկատի չունենաք կորոնան այսօրվա COVID-19-ն կամ դարբեր վիրուսներ եւ այլն, այլ գրնանք առնել այս վիրուսը համաճարակը իր դարբեր իմաստներով, իր նյութական իմաստով, որպես ֆիզիկական վնաս հասցնող եւ նաեւ իր փարոյական իմաստով, որովհետեւ այդքան փարոյական արժեքներ կան ճագերդավորյալ, որոնք մենք անկիդակցաբար գտնունենք, գյուրացնենք մեր յանքի մեջ, գյուրացնենք մեր օրենքներու մեջ, բայց խորքի մեջ անոնք վիրուսներ են, համաճարակներ են փարոյական եւ մենք նաեւ պետք է գիտակցենք այդքան։ <clears throat> Հավատքը սիրելիներ մարդուն համար ամենակարևորն է։ Եվ առանց հավատքի մարդը իր բնությամբ բագաս է։ Հավանաբար ամենակարևոր համարը, որ այսօր գուզեմ որպես բնապան առնել մեր այսօրվա խոսքին, ուրեմն Եբրայեցներու նամակի 6-րդ գլուխն է 11-րդ համար։ <clears throat> Արաքյալը հետևյալը գսել։ Նախ միայն գուզեմ ստուգել ցայնս հստակ է բոլորից Եթե թիվ 1 գրեք, ես կգիտնամ, որ ցայնը հստակ է, որովհետեւ բարապդեղ չխոսիմ, եթե ցայն չկա։ Միայն թիվ 1 մեկը թող գրե, որովհետեւ գիտնամ, որ ցայնը հստակ է։ մեկ գրող չկա թիվ մեկ մեկը չկա որ քիդե գրել Ահ, թիվն է։ Եա, շնորհակալություն դիգին զույգ։ Ուրեմն Արաքյալը գսե առանց հավատքի անգարելի է հաջելի լալ Աստուծո։ Որովհետև ան որ գմոդենա Աստուծո։ Պետք է հավատա, թե Աստված գա։ Եվ գվարցադրե անոնք, որ գփնդրեն զի։ Տեսեք, ուրեմն շատ կարևոր բան է։ Ուրեմն առանց հավատքի անկարելի է Աստծո մոդելը։ Եվ անկարելի է Աստծո հաջելի լինել։ Որովհետև անոր գմոդենա Աստուծո եւ հարցումը այստեղ ովքեր գմոդենան Աստուծո։ Այսօր մանավանդ սիրելիներ շատ շատեր են անում, որոնք գմոդենան Աստուծո։ Մանավանդ հիվանդություններու եւ ցավերու եւ դարաբանքներու մեջ մարդը ամիջավես Աստված կհիշի։ Հետևաբար այն մարդիկ, որոնք գմոդենան Աստուծո, կարևոր գետ մգա երկու գետեր, որոնց պետք է անդրադառնա եւ ընդունի։ Աստծո մոդենալը չի բավեր։ Պետք է հավատա, որ Աստված գա։ Եվ բնականաբար պիտի ասեք, որ լավ, Ինչպես մեկը գրնա չհավատալ Աստված կա եւ մոդենա Աստուծո։ Սեզի ասեմ, որ այսպիսի երևույթներ շատ-շատ կան, շատեր կան, որոնք չեն հավատար Աստծո գոյության կամ գցեվանան, որ չեն հավատար Աստծո գոյության, սակայն երբ որ փորձանքի մեջ մտնեն, հիվանդության մեջ մտնեն, ամիջապես գաղոթեն, գսկսին զաստված պարապանել։ Հետևաբար այդ աղոթքը ինչքանով ընդունելի է, դա ընդունելի չէ, որովհետև տուն չէր գիտակցեր Աստծո գոյության կամ գմերժեիր Աստծո գիտակցությունը, ներգայությունը եւ գոյությունը, եւ այսօր մեկ անգամ են տուն գսկսից աղոթել, գսկսից Աստված կանչել, սա արտարացիչ է։ Ուրեմն պիտի հավատանք, որ Աստված գա, իսկ երկրորդ պայմանը պիտի հավատանք, որ Աստված կվարցադրե անոնք, որ կփնտրեն։ Այսինքն, ես պիտի հավատամ Աստված կա։ Եվ նախքան Աստուծո մոտենալս, պիտի հավատամ մեկ այլ կարևոր բանի, որ Աստված զիս պիտի վարցադրե, եթե ես ինք կփնտրեմ։ Իսկ եթե ես կասկած ունիմ իմ մեջս, որ Աստված պիտի լսե կամ պիտի չլսե։ Պիտի ընտարաչե կամ ոչ, այն ալ բագաս է եւ անոր համար մեր աղոթքները ընդունելի չեն լա։ Միայն այստեղ հիշեցնեմ, որ WhatsApp-ի մեր համարը նույնն է, քիչ ետ ավարտին անոնք որոնք հարցեր ունին գրնան իրենց հարցերը ուղել WhatsApp-ի միջոցով կամ գրնակ այստեղ որպես կոմենտ ծեր հարցերը գրել եւ ես այսօրվա նույթի ավարտին պիտի անդրադառնամ ծեր հարցերուն։ Միայն ասեմ, որ այսօրվա մեր նույթը քիչ մի երկար է եւ համբերություն գուզեմ, որբեսի մենք ընկալենք սիրելիներ։ Մենք մենք մեզ գոչենք քրիստոնյաներ, մենք մեզ գոչենք հավատացյալներ, բայց խորքի մեջ չենք գիտեր թե ինչի կհավատանք։ Չենք գիտեր։ Մեզի համար հավատքը միայն այնքան է, որ մենք մգրդված ենք եւ երբեմն եկեղեցի գերտանք մոմ գվարենք եւ երբեմն ալ դարին 1-2 անգամ բادرակի ներկա գտնենք հաղորդություն գարնենք այս չէ հավատքը եթե քեզի համար հավատքի չափանիշը այս է ուրեմն դու սխալ ճանապարհի մեջ ես եւ մոլորված ճանապարհի մեջ ես եւ ոչ մեկ աղոտ քեզ մե պիտի չընդունի եւ հավանաբար կարևորությունը հավատքին գտնվի Արաքյալի խոսքի մեջ, որ գսե առաջին Գորընտացիներու նամակի 13-13-ը ցեզի թյուրին համարներ ընդրած են, որբեսի ցեր միտքը բահեք այս համարները։ Առաջին Գորընտացից 13-13, ասիգա ամորանալի մեկ համար։ Գսե իսկ հիմա սա երեքը գմնան։ Երեք բան կարևոր է։ Հավատքը հույսը եւ սերը։ Հավատքը, որ գհավատաս Աստծո գոյության, գհավատաս ինչպես քիչ առաջ ասի, որ գվարցադրե բոլոր առնոց, որոնք կփտրեն զինք, իսկ երկրորդ հույսը, այսինքն հույս ունիմ, այդ հույսս կբխի իմ վստահութենես Աստծո գոյության, եւ իմ հույսս ոչ թե միայն իմ աղոթքներուս ընտարաճման համար է, ոչ, այլ իմ հույսս նաև հավիդենականության կապված է։ Որովհետև մենք մեր քրիստոնյաներու հույսը այս աշխարի վրա չէ, մենք կաբրինք այս աշխարի վրա որպես մարմնավոր էություն, բայց մեզի համար կարևորակույնը մեր հոգևոր էությունն է եւ անոր համար է, որ մենք գաբրինք այդ հավիդենականության համար։ Այսինքն ինչու մեղք չենք գործեր, ինչու խղճամիտ ենք, ինչու անարդարություններ չենք կատարել, որովհետև մենք հույս ունենք։ Հույս ունենք, որ մենք հավիդենականության մեջ պիտի ապրենք Քրիստոսի հետ իր տակավորության մեջ։ Ուրեմն սա երեքը գմնան հավատքը, հույսը ասինք եւ սերը։ Սերը ո՞ր մեկն է սերը։ Ինչ սերը։ Սերը ամեն մարդու նկատմամբ եւ սերը Աստուծո նկատմամբ։ Զաստված կսիրես, անիկա բավարար չէ, այլ պիտի սիրես քու ընկերդ, քու անձի պես։ Անիկա պայման է։ Եվ չես կրնար աչարությունն էլ, թե այսինչը կսիրեմ, այնինչը չեմ սիրեր։ Կամ չես կրնար ասել, չեմ ադեր, բայց չեմ սիրեր։ Սերը բոլորի նկատմամբ է անխդիր եւ դժբախտաբար բոլորս ալ այս սիրո բակբիրանի մեջ զլացած ենք գամա թե ագամա, որովհետեւ մարդ ենք, կփորձենք սիրել մեզ սիրողները եւ ադել մեզ ադողները։ Շատ դժվար է սիրենք մեզ ադողները եւ աղոթենք մեզ ադողներու համար, հագարակ որ սա բատվիրամն է, բայց դե Պիտի աղոթենք, որ Աստված մեզի այս ուժը տա, որբեսի մենք կարենանք այս բադվիրանի մեջ անթերի գտնվենք, որովհետև սա ամենակարևոր բադվիրանն է Սուրբ Գրքի մեջ։ Արաքյալը նաև Եբրայեցիներու նամակի 10-րդ գլխու 38-ը համարի մեջ գշեշտե հավատքի կարևորություն։ Սիրելիներ, շատ կարևոր նյութ է այսօր եւ գուզեմ որ ովքեր որ այս տեսանյութը լսեն, մեկ անգամով չփավարարվին։ Որովհետև այս տեսանյութի մեջ ես պիտի փորձեմ բարձապանել հավատքի դարբեր գողմերը, որբեսի մենք գիտնանք թե հավատքի մեջ ենք կամ հավատքի մեջ չենք, մեզ մենք մեզ չխապենք։ Արաքյալը շեշտելով հավատքի կարևորությունը գսե 10-րդ գլխու 38-րդ համարի մեջ գսե արդարը հավատքով պիտի ապրի։ Ոչ թե հավատքով պետք է ապրի, ոչ, այլ իր ունեցած հավատքի հիման վրա է, որ ինքը պիտի ապրի եւ պիտի ապրի նկատի ունի առաքյալը այսօրվա մեր կյանքը այս արորյան մենք կապրինք հավատքով կամ առանց հավատքի մենք կապրինք պիտի ապրինք այս մի քանի օրերը այս մի քանի դարիները որոնց դրված են մեզի բայց էականը մեր հույսն է Դե մենք ինչի համար գաբրինք, մենք գաբրինք հույսի համար։ Այդ հույսը ինչ է, այդ հույսը այդ ցանկն է, հավիդենական ցանկն է եւ անոր համար Բոսարակյանը գսե արտարը հավատքով պիտի ապրի, որովհետեւ հավատքն է, հավատքը ջամփուն սկիզբն է հասնելու Աստուծո։ Այսինքն միայն հավատքը չի բավեր, այլ հավատքը սկզբնագետն է, ջամփուն սկիզբն է հասնելու թևի Աստված եւ հասնելու թևի հավիտենականություն։ Հետևաբար, ինչպես գրնաս Աստուծո մեջ հաստատ մնալ եւ ինչպես գրնաս, ինչպես գրնա Աստված քու մեջը հաստատ լալ եւ ինչպես գրնաս քալել Աստուծո հետ եւ իր պատվիրանները բահել, եթե չհավատաս անոր քոյության եւ եթե չհավատաս անոր սուրբ քրքին բերած ավետարանին եւ ամեն մեկ բար որ գրված է անոր մեջ Ա, եւ Արաքյալը նաեւ ներողություն Հովանես Մարգոս Ավետարանիչը նաեւ քերեցիկ խոսք ունի Քրիստոսի խոսքին Քրիստոսի լեզվով ըսված գսե ան որ գհավադա դեսեք ասոնց շատ կարևոր գեդեր են եւ մենք չենք անդրադառնալ ասոնց կարևորության եւ հիմա պիտի բացատրեմ թե ինչու գսե ան որ գհավադա եւ մգրդվի պիտի բրգվի ան որ չհավադա պիտի թադաբարդի ուրեմն ան որ հավադա եւ մգրդվի, բիդի բրգվի։ Տեսեք, այստեղ չսեր որ անոր մգրդվի, բիդի բրգվի։ Ոչ։ Բայց մենք մեր մոտ սխալ կապարմը կա, սխալ ուսուցումը կա, այս ուսուցումը ուրդեղ են եկած է, չենք գիտեր, հավանաբար մեր ծնողներու անկիդակցություն են կամ այսին ովևէ մեկ ցևով հասած է մեր ժողովրդին, թե եթե մգրդված ես, բրգված ես։ Ոչ, սա սխալ է։ Պիտի հավատաս եւ պիտի մգրտվես։ Հիմա այստեղ պիտի ասեք, որ լավ դեր այ երեխան, երբ որ եւ այս հարցը մեծ մասամբ աղանդավորները կամ ավետարանականները, 50-ականները եւ այն այս հարցը գուղեն, լավ, եթե մենք երեխամը մգրտենք, անիկա չէ հավատացած, որովհետեւ ինքը այդ չափահասությունը չունի հավատալու Հաբա ինչու գմգրդենք։ Մենք զայն գմգրդենք իր ծնողներու հավատքին հիման վրա եւ գնկահոր երաշխավորության։ Բայց այս խոսքը, երբ որ Քրիստոսը գսեր, գսե անոր գհավադա, անոր գհավադա եւ գմգրդվի, անիկա խոսքը այն ժամանակ չափահասներու ալ մասին էր նաեւ, որովհետեւ մարդիկ կուքային եւ գուզեին մգրդվին բայց այդ մգրդությունը բավարար պիտի չլար, եթե անոր գողքին նաև հավատքը չլար։ Եվ ան որ չհավատա, հետևաբար եթե նույնիսկ մգրդված ես, բայց չհավատաս, պիտի տադաբարդվես։ Հավատքը ան բաժանելի է մգրդութեն։ Եվ <clears throat> հավատքը նաև գսե որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ մինչև անգամ դվավ իր միածին որդին, որբեսի անոր հավատա անոր, այցեք պարցիալ հավատք է, անոր հավատա անոր չգորսվի, հավա ինչ ունենա, ունենա հավիդենական յանքը։ Հետևաբար դարձյալ գուքանք մեր գեդին, եթե մենք կհավատանք Քրիստոսին, կհավատանք միածին որդին, Նաև պիտի հավատանք իր խոսքերուն եւ նաև իր խոսքերով պիտի առաջնորդվենք, որբեսի մենք չտարաբարդվենք։ Եվ անոր գհավադա անոր չի տարաբարդվիր, իսկ անոր չի հավադար, անիկա արդեն տարաբարդված է։ Այսինքն այս աշխարհի վրա լալով, եթե մեկը ասե ես չեմ հավատար, արդեն թադաբարդված է։ Այստեղ ալ թադաբարդված է եւ հավիդենականության մեջալ դադաբարդված է։ Նաև կգարտանք Հովանու Ավետարանի 24-րդ գլխու 8-րդ գլխու 24-րդ համարի մեջ գսե ուստի ըսի ցեզի թե բիդի մեռնիկ ծեր մեղքերում մեր արտարև եթե չհավատակ տեսեմ բիդի մեռնիկ ծեր մեղքերում մեր այստեղ կարևոր գետ մգա որ մեր դերը գշեշտե հավանաբար մենք նաև նա չենք նկատեր, որովհետև երբ ավետարանը կգարտանք, մենք <clears throat> ամեն մեկ բարին չենք անդրադառնար։ Գսե ամոր գհավադա ուստիսի ցեզի տեպի մերնիկ ցերմի արտարև եթե չհավատակ դե ես եմ ես եմ ես եմ այստեղ Քրիստոսը գշեշտե իր աստվածությունը այսինքն չի փավեր միայն մենք հավատանք որ Քրիստոս կա, Մեսիան կա, այլ նաև պիտի հավատանք Քրիստոսի Աստվածությանը եւ դա արդեն մեր եկեղեցու հիմնական հավատքն է, որովհետեւ մենք կհավատանք Սուրբ Երորդության՝ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին եւ այս երեքը մեկը։ Ը կորց կարակերոցի մեջ գարտակ որ գսվի պիլուբեցին, գսե անոնքալ ըսին հավադա դեր Հիսուսին ու բիդի պրգվիս տուն և դունդ։ Ինչպես մեկի հավատքով գպրգվի ամպողջ տունը։ Այո, երբ որ ենտագան պրգված է, եւ որ ենտագան ընդունած է Քրիստոսը, այն ժամանակ այդ Քրիստոսի պատկամը, Քրիստոսի ավետարանը գփոխանցե նաեւ իր ընտանիքին եւ կփրկվին։ Եվ կարևորությունը թե ամենակարևոր գետ, որը ասեմ ցեզի, Սուրբ Քիրքը քրվելուն միակ նպատակը, որբեսի մարդիկ հավատան եւ բրգվին։ Եվ ճիշտ սա է, ինչ որ գարտանք Հովանու Ավետարանի 20-րդ 31-ի մեջ, գսե, բայց ասոնք քրվեցան, որբեսի հավատակ դե Հիսուս Քրիստոսն է Աստուծո որդին եւ հավատալով յանք ունենաք ուրեմն շատ հաջող մարդիկ կսեն որ ուր քրված է այսինչ բանը կամ ուր քրված է այնինչ բանը մենք իրենց կսենք որ ամեն ինչ քրված չէ ավետարանի մեջ ավետարանի մեջ հիմնական մեկ բանը քրված է կամ հիմնական քրվածը այն է որ մարդիկ հավատան որ Հիսուսը Քրիստոսն է, այսինքն բրգիչն է, եւ հավատալով այդ կանին անոնք հավիդենական ցանկ ունենան։ Հետևաբար հավատքը ճանապարհի սկիզբն է։ Ջամփու ընկերն է մեր ամբողջ ցանկի ընթացքի։ Անոր համար հավատքը գապված է նաեւ նաեւ արդարության հետ Եվ այսպես Արաքյալը, խոսելով արդարության մասին Եբրայեցիներու 7-րդ գլխու 11-րդ համարի համարի մեջ, գսե հավատքով Աբրահամ հնազանդվեցավ, երբ կանչվեցավ մեկնելու դեղը, որ պիտի ստանար իր ժառանգությունը ու մեկնեցավ առանց գիտնալու թե ուր գերտա։ Հավատքով Աբրահամ հնազանդվեցավ հագարակ որ դեսած չէր Աստված։ Բայց մենք դեսանք Քրիստոսը, գտեսնենք Քրիստոսը, գաբրինք Քրիստոսը։ Հետևաբար մենք չենք կնարսել, որ չենք տեսած անշոշափելի է, շոշափելի է մեզ համար։ Հավատքով Աբրահամը հնազանդեց։ Երբ որ ունենանք մեր մեջ մենք հավատքը, ունենանք նաև եւ բարդինք ունենալ այդ հավատքի նկատմամբ հնազանդությունը եւ գսե մեկնեցավ առանց գիտնալու թե ուր գերտա դեսեք ինչքան ինքնավստահ հավատք մնե որ մենք բարդինք ունենալ հավատալ եւ հանձնվել աստծո նախախնամության առանց գիտնալու նույնիսկ թե մենք ուր գերտանք եւ հավանաբար այս գեդը այսօր Շատ կարևոր է մեզի համար մանավանդ այս ժամանակաշրջանին, որ մենք կապրենք, այս կորոնային ժամանակաշրջանը, մենք չենք գիտեր թե ուր գերտա։ Մենք չենք գիտեր թե աշխարհը ուր պիտի հասնի։ Ամեն մեկ երգիր բամը գսե, ամեն մեկ բժիշկ բամը գսե։ Մենք չենք գիտեր ուր գերտա։ Բայց մենք գուհուսանք ունենք այդ հույսը Աստծո նկատմամբ, ունենք վստահությունը Աստծո նկատմամբ Դե ինչալ լան բարակաները մենք պիտի մեր հույսը չգործընցնենք եւ մեր հավատքով պիտի ապրենք, ապրենք այս աշխարհի վրա եւ ապրենք նաեւ հավիտենականության մեջ։ Այսօր գտեսնեք լուրերը գսվի որ մեկ շաբաթ վերջ, մեկ ուրիշ երկիր գսե, մեկ ամիս վերջ, ամեն մի քանի օր կհետացկեն եւ այլն, բայց սիրելիներ ասեմ որ սոսկալի ժամանակաշրջան մնե որ մենք եւ ասիգա միայն Աստված գիտե, թե ինչքան գրնա երկար դեվել։ Միայն Աստված գիտե, թե ինչքան մարդոց կյանքեր գրնա խլել։ Հետևաբար մենք եթե դակավին ասենք մենք երիտասարդ ենք այդ վտանգը մեր մասին չէ, մենք թիմատրողականությունը մեր մեջ զորավոր է, չեմ գիտեր ինչ է, այս բոլորը ապահովությունը չէ մեզի համար որովհետև անցյալներն են մի քանի օրեր առաջ Բելգիկայի մեջ 29 տարեկան երիտասարդուհի մահացավ կորոնային։ Ոչ հիվանդ էր, ոչ բան, սպորտիվ աղջիկ էր։ Հեձանիվի սպորտի մասնակեր էր, բայց անօհանդերց մեռավ, երեխաներ մեռան։ Մեծահասակներ մեռան։ Այնպես որ մենք չվստահենք, թե միայն ձերերն են, որոնք կմեռնին, մեծ տարիքովներն են, որոնք կմեռնին կամ հիվանդներն են, ոչ։ Ողևէ մեկ ժամանակ, եթե Աստված թույլ դա, որ մենք վախճանենք, մահանանք, հավատացեք, որ պիտի մահանանք։ Եվ այն ժամանակ մեզի պիտի հարցվի, թե ինչքան հավատք ունեիր եւ այդ հավատքդ ինչքանով կործածեցիր քու կյանքի մեջ։ Ինչքանով հույս ունեիր եւ այդ հույսը ինչքանով վստահ էր։ Չի բավեր մենք հույս ունենանք, չի բավեր մենք հավատանք, այլ նաև պետք է մենք վստահ լանք, թե մեր անձերը Տիրոջ ցերքին մեջն են եւ Աստված ինչպես ուզե, այնպես կտասավորե իր զավակներուն յանք։ Հռոմայեցիս առաջին գլխու 5-րդ համարը գսե. Ուրեմն մենք հավատքով արտարացած լալով խաղաղություն ունենք Աստծո հետ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Եվ կարևոր գեդը, որ գեհեդակրկրե մեզ մեր շադերուն, հրաշքներու հարցն է։ Հավատքը հիմնական է հրաշքներ գործելու կամ հրաշքներ ընդունելու։ Գրնան հրաշքներ բադահել կյանքի մեջ Այդ մեր հավատքն է չափանիշը, այդ հրաշքը, դվյալ հրաշքը գադարելու կամ մասնագից դարձել դառնալու անոր գադարման եւ նաեւ այդ մեր հավատքն է չափանիշը, որ մենք կարողանանք ընդունել այդ հրաշքը ինչպես որ է։ Եվ հավանաբար ամենամեծ վկայությունը այս մասին մեր դիրոջ խոսքերն են գույրին Ղուգասի 18:42 եւ 10:52-ի մեջ գսե Հիսուս սավ անոր թող բացվին քու աչքերդ հավատքդ բուժեց քեզ հավատքը հրաշքներ կգործե եթե այդ գույրը հավատք չունենար ինչքան ալ աղաղագեր Քրիստոսին, Քրիստոս նախ պիտի չընթարաչեր։ Բայց Քրիստոս անոր մեջ հավատք մտեցավ։ Եվ անոր համար հսա թող բացվին խոսքով միայն առանց ծեր գտնելու իր աչքին, առանց ինչ որ ցևական կամ նյութական, դեսական մեկ գործողություն մտադարելու, միայն հսավ իրեն հավատքը բուժեց քեզ։ Մենք այսօր, եթե գույրը իր հավատքով իր աչքերը բացվեցան, հավամենք մեր հավատքով, մեր հավատքը այդքան չկա, որ մեզ պաշտպանե անդեսանելի վիրուսը, կորոնային։ Շատ կարևոր է հավատալը նախքան խնդրել ինչ որ գխնդրեք իմ անունով սկսեք, պիտի դրվի ցեզի։ Բայց ինչ որ խնդրեք, պայմանավորված է հավատքով, որովհետև եթե մենք հավատ չունենանք, եթե մենք վստահություն չունենանք, չենք բրգվիր, չենք բուժվիր։ Եվ գսեք շաունագե 40-րդ համարը գսե ամիջավես իր աչքերը բացվեցան։ Լավ Ամիջավես իր աչքերը բացվեցան հետո։ Ինչ եղավ։ Սկեց գնաց, վերջացավ Արմելիկը արավ աստուզմեն։ Այս էր իր բահանջը, իր բահանջը ստացավ եւ պիտի երթա։ Ճիշտ միևնույն բարական է այսօր մենք այս վիրուսի, այս համաճարակի, այս այս հարցին մեջ, ահ ու սարսափի մեջ։ Պիտի անցնին այս օրերը։ Պիտի անցնին, քիչ թե շատ, 1 ամիս, 2 ամիս, 1 տարի պիտի անցնին։ Բայց այն ժամանակ եթե անցնի, մենք պիտի հիշենք, որ նաև մեր ցանկերը վտանգված էին։ Մենք ալ գրնայինք ստանալ այդ վիրուսը, բայց մահանալ, բայց Աստված թույլ չդվավ, որ մենք մահանանք։ Դա մեր հավատքի պատճառով է, մեր աղոթքի պատճառով է։ Կամ թե արդյոք Աստված ուրիշ ծրագիրը ունի մեր մեջ։ Անոր համար է, որ մենք ապրեցանք եւ ուրիշները մերան։ Այդ կարևոր չէ, բայց անգևերջ մենք ինչ պիտի լանք։ Մեր հավատքի մեջ ավելի պիտի զորանանք կամ պիտի գործվենք։ Պիտի դգարանանք։ Պամը չեվա, սպասենք, եմ մենա թող ուրիշ վիրուս մկա, այն ժամանակ նոր են գաղոթենք, նոր են գհավանան։ Ոչ։ Այստեղ գսե երբ որ իր աչքերը բացվեցան, գհեդևեր անոր պարապանելով զաստված գույրը եւ որ իր աչքերը իր հավատքով բացվեցան գսե գհեդևեր անոր եւ գպարապաներ զաստված հետո ապա սիրելի ու մտիր դու վստահ եղիր որ աստված միշտ կուգյանքիդ մեջ հրաշքներ գործե եւ նաեւ վստահ եղիր որ Աստված քեզի շատ բաները ճաշտպանած է եւ այսօր կճաշտպանի։ Եթե վաղը կամ կորոնային վերջ այս ժամանակաշրջանին դա Աստված, որ բոլորս առողջ չլանք եւ միասնաբար այսպես նստենք խոսենք անգամի եւս, այնտեղ ցեզի անգամի եւս պիտի հիշեցնեմ, որ չի փավեր որ ցեր աչքերը բացվեցան։ Չի փավեր որ ցեր հավատքը ցես բրգեց կորոնայի համաճարակեն եւ դուք չհիվանդացաք եւ չմեռաք։ Հավա հիմա ինչ։ Շարունակեցեք հետևիլ անոր եւ անոր հետևելով շարունակեցեք պարապանել Աստված։ Նաեւ Ղուգասի 19-17-ի մեջ <clears throat> եւ որ մեր դերը 10 փորոտները բրգեց։ Գիտեք, այնտեղ գսե միտե գսե 10-նալ չմաքրվեցան, 10 պորոտներ մաքրեց։ Բայց անոնց մե միայն մեկը եկավ։ Գսե Հիսուս ասա. Միթե 10-նալ չմաքրվեցան, իսկ ուր են մույս 9-ը։ Այս օդարասկիեն զատ չգտնվեցան ուրիշներ, որ վերաթարնալով պարապանեին Աստված։ 10 հոգի բրգեց։ Եվ այդ 10 հոգի են միայն մեկ հատը վերադարձա։ Եվ միևնույնը պիտի բադահի մեզի հետ։ Հազարավորներ պիտի բրգվին։ Միլիոնավորներ պիտի բրգվին։ Բայց այդ միլիոնավորներեն քանի հոգի իրենց քայլերը Աստուծո հետ դիպահեն։ Քանի հոգի պիտի գնահատեն Աստվածային այն շնորհը, եւ հրաշքը, որ կատարվեցավ իրենց հետ։ Հետևաբար լսավ անոր գանքնե քնա հավատքը քեզ բժշկից։ Եվ միևնույն ցևով <clears throat> այդ արունահոս գնոջը մեր դերը միևնույն խոսքը գսե։ Դեսեք հավատքը ինչքան կարևոր է։ Ես ինչու գուզեմ շեշտել հավատքի մասին, որբեսի եթե հանգարց մեր խնդրանքը չընթարաճվի, եթե հանգարց հիվանդ լանք եւ չբժշկվինք, եթե հանգարց անկարող լանք եւ Աստված մեզի օգնության չհասնի, ամեն մեղատրանքը չհղենք Աստուծո։ Ոչ, անոր մեջ մենք մեծ մաս ունենք։ Եվ ամենակարևորը այդ բոլորի մեջ հավատքն է։ Եվ այստեղ արյունահոս գինը հագարակ որ չեր մոտենար Քրիստոսին, ամփոխեն գերանար, գփորձեր միայն երթալ իր քղանցքին դբներ, դպչեր, իր հակուստներուն դպչիլ, որբեսի բժշկվի։ Եվ Քրիստոսը դեսավ այս բոլորը։ Եվ Ասավ իրեն այս մասին գարտակ Մատթեոսի 22:9-ի մեջ գսե Հիսուս երբ դեսավ դարձավ ու դեսավ զայն Ասա. Քաչալերվե աղջիկ, հավատքդ քեզ բժշկեց եւ գսե գինը բժշկվեցավ նույն ժամում։ Աստված հավատք է գտնել։ Մենք շատ հաջող կգարձենք, որ Աստված գփնդրե, որ մենք ժամերով ձունգի կանք, ժամերով եկեղեցի երթանք, ժամ, այո, այս բոլորը կարևոր է, բոլորը կարևոր է։ Բայց ամենակարևորը հավատքն է։ Եթե դու գուզես օրը հազար անգամ երկրբակություն ուրեք եւ ասե Հիսուս Քրիստոս որդի Աստծո գենտան ողորմյա ինձ մեղավորից եթե անիգա միայն քուշրտներեթ է որ գհնչե անիգա քեզի ոչ մեկ օգուտ պիտի չնե եթե քու մեջը հավատք չկա վստահություն չկա թե Աստված գլսեք ես եւ պիտի դա այնպես ինչպես որ իր կամքն է, ոչ թե ինչպես որ քու կամքը դե։ Եվ պիտի դա այն ժամանակ, երբ որ ինք հարմար գտեսնի, ոչ թե երբ որ դուն հարմար գտեսնես։ Եվ այս է պատճառը սիրելիներ, գտեսնենք, երբ մեր դերը եկավ իր քաղաքը, գսե այնտեղ շատ հրաշքներ չգադարեց իր քաղաքին մեջ հրաշքներ չկատարեց։ Ինչու։ Հետաքրքրական է։ Իր մասին չէին լսած, լսած էին։ Հաբա ինչու Քրիստոս այնտեղ հրաշքներ չրավ մեկ պատճառով։ Որովհետև այս մասին կգարտանք Մատթեոս 13 58-րդ համարը, գսե ու շատ հրաշքներ չկործեց այնտեղ։ Ինչու անոնց անհավատության պատճառով։ Պատճառը այն էր, ուրիշ պատճառը չկար։ Անոնց անհավատության պատճառով այնտեղ հրաշք չգործեց։ Այնտեղ այլ գույրեր գային, գաղեր գային, հիվանդներ գային, փորորդներ գային եւ այլն, բայց շատ չգործեց, որովհետեւ անոնց մեջ անհավատություն մգար։ Հետևաբար սիրելիս, եթե տուն օրը գարիք ունենաս հրաշքի, որ Աստված միջամտե քու կյանքիդ մեջ եւ հրաշք մգադարե եւ Աստված այդ հրաշքը չգադարե ցուն չգարձես որ Աստված քեզ չէ դեսած կամ չի գիտեր թե դու ինչի կարիք ունես այլ բաճարը այն է որ Աստված քու մեջդ հավատք չի գտներ անոր համար է որ չի միջամտել բայց աստծո ողորմությունը եւ սերը այնքան մեծ է մարդոցս նկատմամբ, որ նույնիսկ մեր տերահավատության մեջ, մեր անհավատության մեջ, դարձյալ մեր մեջ հրաշքներ գործե, որբեսի մենք մի գուցե անդրադառնանք եւ այդ հրաշքին պատճառով մենք Աստուծո հետ հաշտվենք, ինչպես կսե Արաքյալը։ Եվ ինչպես էսի ըստ մեր հավատքին է, որ Աստված Գուդամեզի եւ այդ պատճառով է որ ոմանց հետ հրաշքներ գլան եւ ոմանց հետ հրաշքներ չեն էլ նաեւ Մարգոսի 9-րդ գլխում մեջ 20-րդ 24-րդ համարը գլսենք հրաշքի մասին որ մեր դերը կատարեց, գսե Հիսուսը սավանոր, եթե գրնաս հավատալ, ամեն բան կարելի է անոր, որ կհավատա։ Եկած էր իր որդի համար, իր զավկի համար, որ գդարավեր։ Եվ Քրիստոսեն գխնդրեր, որ բժշկե իրեն։ Իսկույն գսե Քրիստոս իրեն ասավ. Եթե գրնաս հավատալ, որ ես գրնամ քուժապ կուզավագը բժշկել ամեն բան կարելի գահավադաս եւ հետաքրքրական է այդ լողուն հայրը պատասխան մտավ որ այս պատասխանը գրնա մեր թերահավատության մեջ մեզի օգնել որ մենք զորանանք որովհետեւ գիտեք եթե Քրիստոս այսօր այստեղ լա եւ ինձի հարցն է դու կհավատաս, որ ես այսինչ բանը գրնամ անել։ Ես հավատացեք, որ չեմ գիտեր ինչ պիտի պատասխանեմ։ Պիտի ամճնամսեմ, այո, դեր կհավատամ։ Եթե քիչ մը անգերզ լամ, պիտի ասեմ դեր կհավատամ, բայց չեմ գիտեր, թե իմ հավատքս ինչքան զորավոր է։ Գահավադամ, բայց չեմ գիտեր, թե արդյոք Այս է իմ, այս է հավատքի չափանիշը, որ գփավարարե քեզ։ Եվ ճիշտ միևնույնը պատահեցավ այս հորը հետ։ Ես է իսկույն մանուգին հայրը աղաղակեց արցունքներով։ Տեսեք, այստեղ արցունքները շատ կարևոր են։ Ես է աղաղակեց արցունքներով ու ըսավ գհավադամ դեր օգնե իմ անհավատությանս։ Կհավատամ, կհավատամ։ Դա ինչպես կհավատաս։ Է կհավատամ, որովհետև լսեցի, որ դուն ուրիշ բժշկություններ ունես։ Կհավատամ, որովհետև լսեցի, որ դուն իձնե մարդուն աչքերը բացիր։ Կհավատամ, որովհետև լսեցի, որ դուն մերելին գենթանություն դվիր։ Կհավատամ։ Բայց իմ հավատքիս մեջ դակավին ինչ որ թերություն մգա։ Դակավին ինչ որ բագաս փամ մգա, որ ես չեմ համարցագիր ամբողջությամբ ըսելու, որ այո դեր կհավատամ։ Վստահ եմ եւ կհավատամ։ Ոչ։ Մարտը անդրադառնալով իր հավատքի չափանիշը այդ երկ վարգյաներու մեջ քննելով դեսավ որ իր հավատքը այն հավատքը չէ որ Քրիստոս կսպասի բայց գար հավատք անոր համար ոչ թե միայն ըսավ գհավադամ դեր այլ ըսավ գհավադամ դեր բայց իմ մեջս նաև անհավատություն մգա ես չեմ ուզեր անհավատ լալ Ես չեմ ուզեր գասկածներ ունենալ։ Բայց շատ հաջող ես քեզի պետք ունեցած եմ։ Անշուշտ այստեղ գրված չէ։ Այստեղ ես իմ կովես ենթադրություն մգնեմ, եթե ինձ ինքս այս մարդուն վիճակի մեջ դրեմ։ Դեր ես կհավատամ որտուն ամեն ինչ կրնաս, բայց ինձի հետ թեփքեր բադահած են, որտուն չես միջամտած աղոթած եմ դուն չես բալասխանած խնդրած եմ դուն չես ընտարաչած եւ այս պատճառով ես իմ մեջս դերա հավատություն մգա բայց այդ չի նշանակեր որ ես չեմ հավատար կհավատամ բայց դեր Եթե իմ խոսքից մեջ որովհետև տուն սրդերը քնող Աստված ես։ Տուն միտքերը գարտացող ես։ Թուն ամեն ինչ գիտես, սիրտը եւ երիգամունքը գիտես։ Եվ գիտես, որ ես կհավատամ։ Բայց դեր, եթե այդ հավատքիս մեջ դգարություն մը գտնես, անհավատություն մը գտնես, մի մեղադրեր, որովհետև ես դգար եմ։ Բայց դու անոր մեջ հալ կրնաս օգնել։ Նույնիսկ ես եթե անհավատություն գա իմ հավատքիս մեջ, նույնիսկ եթե հավատքիս չափանիշը կու բանչած չափանիշը չէ, դու գրնաս օգնել նաև, որ ես իմ անհավատությանս մեջ են ելեմ եւ ամբողջությամբ քեզի վստահ։ Եվ Հիսուս կսե սաստեց անմաքուր ոգին եւ սավարոր համր եւ խուլ ոգի գհրամայեմ քեզի ելիր անգե ու անգամ եւս մի մտներ անոր մեջ Տեսեք ես այստեղ ալ ենթադրություն գդինեմ թե դե Քրիստոս ըսավ այդ խուլը խուլ եւ համր ոգին ըսավ ելիր անոր մեջ ես կգարձեմ որ ուրիշ բարականերու հանդիպած ենք, որ դարձյալ Քրիստոսը չար ոգիներ հանած է, բայց չէ ասած, անգամ միևս չմտնես ասոր մեջ։ Հանած է, բայց չէ հրամայած, որ չմտնեն։ Բայց այս բարակային գսե անգամ միևս չմտնես։ Լավ։ Մենք նաև գրնանք որոշ փորձանքները ազատած լալ մեր կյանքի մեջ եւ գրնանք մենք այսօր աստծո շնորհիվ կորոնան գիտեք ծիծաղելի է որ կորոնան գսեն որովհետեւ մենք բանի մասին գխոսինք որ գսեն նույնիսկ կյանք չի գա մեջ ինքը կյանք կառնե միայն այն ժամանակ եւ որ գմտնե մեր մեջ ինչ պիտի ասեի այո եթե այսօր աստծո շնորհը մեզի կպաշտպանե, որ մինչև այսօր ամիսներ շարունակ մենք այդ կորոնային այդ աղդեն պաշտպանվի։ Չեք կարծեր։ Մենք կոնե մենք պետք է այսպես հավատանք, որ Աստծո շնորհն է, որ մեզի հերու բարի։ Եվ գսե հերացիր իմ այս որդի ես։ Բայց միտե գսե որ եւ չմոդենաս կամ գսե հերացիր հերացիր որովհետեւ ասոր մեջ այս մի քանի հարյուրին մեջ ես դակավին գտեսնեմ հավատքը հագարակ որ շաղախված է քիչմը անհավատությամբ հագարակ որ սպաղված է մի քիչ աշխարհով բայց գա հավատքը եւ ես կուզեմ պաշտպանել իրեն բայց Երանի անոնց, որոնց մեջ այնքան հավատ կա, որ Աստված գերացնե ճարը եւ փորձանքը իրենց մեջ արհավետ։ Բայց այս չի նշանակեր, որ եթե ես հավատք ունիմ, ուրեմն ենթակա չեմ հիվանդանալու, կրնամ հիվանդանալ։ Եվ եթե նույնիսկ հիվանդանամ, ուրեմն անիկա Աստված ցույլ տվավ, որպեսի ես փորձվին։ Դե այդ իմ հույսս եւ վստահությունս, որ ունեի Աստծո նկատմամբ։ Բիդի մնա նույնը եւ բարք բիդի դամ Աստծո ամեն ինչին համար, կամ թե բիդի սկսիմ դադամսին։ Ինչքան աղոթեցինք, ինչքան լսեցինք, դեր Արմենը խոսեցավ, շատ տպավորված էինք, շատ հրաբուրված էինք, մեր հավատքը շարժեցավ, մենք հավատացինք եւ այլ, մեկ անգամ են վիրուսի եկա։ Դու այնտեղ ինչ պիտի լաս։ Պիտի մնաս նույն հավատքիդ մեջ։ Դե պիտի ես իմ հավատքս ինձի չոքնեց, որ ես չի վանտանամ, անոր համար ես հրաժարիմ այդ համար։ Մի քանի ասի այս թեման շատ երկար թեմա մնե, բայց պիտի շարունակեմ քիչ մնայև, բայց հիշեցնեմ անգամ եւս առոնք որոնք հարցեր ունին, իրենց հարցերը թող գրեն այստեղ եւ ես ավարտին պիտի բալասխանեմ։ Երկրորդ մասի մասին ալ խոսիմ, հետո գմնա մեր մոտ կարևորակույն մասը, որ հարաճիգային պիտի խոսիմ անգամ եւս մենք գուզենք հիմա եւ ես կգարձեմ որ այս բոլորը լսելով դուք դակավին հարցեր հարցը թե ուրեմն ինչ է հավատքը ինչպիսին է հավատքը որուն հետևանքը բրգությունն է եւ ինչպիսին է հավատքը որուն հետևանքով գունենանք մենք այս բոլոր առաքինությունները եւ բոլոր շնորհները։ Եվ ամենակարևորը ո՞րն է այն հավատքը, որ գրնա հրաշքներ գործել, որում մասին մեր դերը Մարգոս 9-րդ գլխու 20-րդ համարի մեջ գսե, եթե գրնաս հավատալ ամեն բան կարելի է անոր, որ կհավատա։ Որն է այդ հավատքը։ Ես կուզեմ ունենալ այդ հավատքը։ Եվ հավատացեք, որ ես գաղութեմ, որ բոլորս ունենանք այս հավատքը։ Բոլորս ունենանք այդ հավատքը։ Որ մեկ հավատքը հրաշք գործելու հավատքը։ Բայց այդ հրաշքը որ որ, որ հրաշքի մասին է խոսքը լեռներ տեղափոխելու կարելի է, բայց մենք անոր կարիք չունենք։ Որն է այդ հավատքը։ Արաքյալը շատ գեղեցիկ խոսք մտես է Բողոս Գորընտացիներու երկրորդ նամակի 13-րդ գլխու 5-րդ համարին մեջ։ Գսե Փորձեցեք դուք ցես Եվ սա այսօր մեզի ուղված է։ Ինձ մեզ սկսյալ բոլորիս ուղված է։ Փորձեցեք դուք ցեզ։ Դե հավատքին մեջն եք։ Ես կուզեմ բահ մտալ եւ մեր ունգընտիրը լա այստեղ ուղիղ եթերով կամ լա քիչ մի հետ կամ վաղը մույսօր եւ որ պիտի լսեք անգամ եւս պիտի լսեք այս հարցը արդիական հարց։ Ոչ թե միայն 2000 տարի առաջվա համար, ոչ թե միայն երեկվա համար, ոչ թե միայն այսօրվա համար, այլ այս հարցը մանավանդ այսօր եւ մանավանդ կորոնային յետք եղող ժամանակաշրջանին։ Մենք մեզի պիտի հարց տանք։ Փորձեցեք դուք ցես դե հավատքին մեջն եք, ով գրնա պատասխանել։ Ես օրինակի համար չեմ գրնալ պատասխան։ Եթե Աստուծո շնորը ինձ չդա այդ քաչությունը, չեմ գրնալ ասել, թե ես հավատքի մեջ եմ։ Որովհետև հավատքի մեջ լալ չի նշանակել միայն ընդունել Քրիստոսը, ընդունիլ անոր փրկակորձության խորհուրդը, ընդունիլ անոր հարությունը, ընդունիլ անոր ոչ ոչ ոչ ոչ ասկե ավելի է հարցը հավատքը այսկե ավելին է եւ մենք պիտի տեսնենք այս բոլոր գերը մենք մեզ կնենք միտե հավատքի մեջ ենք կնեցեք դուք ցես չեք գիտեր Դուք ցեզ մե դե Հիսուս Քրիստոս ցեր մեջն է։ Եթե քնեմ ես ինքս եւ եթե գտնեմ որ ես այո հավատքի մեջն եմ հետեւաբար Հիսուս Քրիստոսը իմ մեջս է եւ եթե սկամ Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը իմ մեջս է, ուրեմն ես հավատքի մեջ։ Իսկ եթե չսկամ Տիրոջ ներկայությունը իմ ցանկիս մեջ, իմ սրտիս մեջ, իմ խոսքիս մեջ, իմ մտքիս մեջ, իմ շարժումներուս մեջ, իմ արդահայտություններուս մեջ, ուրեմն ես հավատքի մեջ չեմ։ Եվ անոր համար է, որ մենք մեր խոսքեն գտած, մեր ցևերեն գտած մեր շարժումներ են գտադրենք։ Ինչ կնշանակե, որ դու հավատացյալ ես, քրիստոնյա ես, հավատքին մեջ ես եւ դու ինքնավստահ ես, որ հավատքի մեջ ես, բայց ամեն օր քինեդուները գխմես եւ գարպես։ Ինչ կնշանակե, որ դու հավատացյալ ես, հավատքի մեջ ես եւ մեծ բախքի ժամանակ Եվ նույնիսկ ավակ շաբթվա ընթացքին Աստված դունիդ մեջ չի գա, Աստված սրդիդ մեջ չի գա եւ գործված է։ Եվ դարձեք թե շադերուն սա արիթ մներ այս կորոնան, որ ոչ զադիկ կա, ոչ ավակ շաբաթ կա, ոչ բանգա այս տարի հանգստացանք։ Բայց շադերու համար նաեւ ցավ է, որ չկա։ Ցավ է ոչ թե որովհետեւ եկեղեցիները փագ են։ Ոչ, Ցավ է, որովհետև Քրիստոս այս տարի ճուզեց կալ մեր մեջ։ Ճուզեց կալ մեր մեջ։ Դեսնելու համար, թե մենք իրեն պիտի փնտրենք եւ մենք պիտի ապրենք իր բացակայությունը մի սկանք իր բացակայությունը դե ոչ ես այս կանով բավարարվիմ եկող անգամ Ձեզի հետ միասին անգամ եւս պիտի շարունակեմ այս թեման։ Հիմա միայն թե հարցեր առնեմ։ Եթե հարցեր ուղված են, որովհետեւ փորձեմ այդ հարցերուն պատասխանել, Ուրեմն, այո, մի քանի հարցեր կան, Գրնակ շարունակել գրել, եթե հարցեր ունի, 2-3 վայրկյան պիտի դամ հարցերուն պատասխանները։ Բիգին Ձովի Տավթյան Օրգնեցեք դերայր բարի եթեր։ Այս օրերին հատկապես որոշ հոգևորականներ մեջբերումներ են անում հայտնության քրքից, որը խորհրդանշում է աշխարհի վաղճանը։ Այսօրվա քրիստոնյան Ինչպես կհասկանա այդ գիրքը, երբ մեր եկեղեցիներում երբեք չի քարոզվել հայտնության գիրքը, ինչպես նաև շատ մարգարեություններ։ Ինձ համար կարևոր է ծեր դեսագետը այս մասին։ Շնորհակալ եմ նաև նախորդ տեսանյութերի բարձապարումների համար։ Այո, խորքի մեջ ես ասեմ, որ չեմ գիտեր։ <laughs> Դե ինչու համար չեմ գիտեր, բայց գիտեմ, որ օրինակ ուրիշ ուղապար եկեցիներ հայտնության քիրքեն գգարտան գարկմը արիտներով եւ մասնավորապես ավակ շաբաթվան օրը գգարտան հայտնության քիրքը, բայց մեր եկեղեցու մեջ հայտնության քիրքը չի գարտացվիր։ Աշուշտ ասեմ ցեզի, որ մեր եկեղեցու մեջ շատ բաներ չեն գարտացվիր։ Օրինակի համար ջաշու քիրկը գա, արակյալներու դուխտը գա եւ հետո գա օրվան ավետարանը, սակայն շատ մի եկեղեցիներու մեջ խոսքը Հայաստանի մասին չէ, ես չեմ գիտեր, ես կարծեմ գոնե մայրավանքներու մեջ, մեծ եկեղեցիներու մեջ այս բոլորը կգադարվի, բայց սպյուրքի մեջ չեն գադարվիր։ Բայց հայտնության գիրքը դե ինչու չի գարտացվիր, իսկապես հետաքրքրական է, ինչու չի մեկնաբանվիր, անալ հետաքրքրական է եւ ոչ թե միայն ատկան, ասեմ ցեզի, որ գարկմը հոգեորականներ նույնիսկ գվախնան անդրադառնալ հայտնության քրքին եւ ասեմ, որ գարկմը հոգեորականներ նաեւ Եթե աշխարհագամը կամ հավատացյալը հարցնե այդ մասին, իրեն գսեն, որ այդ քիրքին հետ կորչ չունիս, այդ քիրքը մի գարտար։ Ոչ, այդ քիրքին հետ մենք գործ ունենք որովհետև ինչպես ցավ այստեղ աշխարհի վաղճանի մասին է այդ ես պիտի գիտնամ աշխարհի վաղճանը ինչ պիտի կատարվի որովհետև ես պատրաստված լամ այդ օրվան համար անագնգալի չկամ բայց հարով հանդերձ իսկապես անգերց պատասխանեմ թե չեմ գիտեր ինչու բայց չի գարտացվի եւ այս մասին չի խոսվի բայց ինչպես գիտեք ես հայտնության քիրքը մեկնաբանած եմ անոնք, որոնք մեր YouTube-յան կանալի մեջ բաժանորդագրված են, հավանաբար կստանան, բայց եթե ոչ, միայն նույնիսկ եթե գրեք Google-ի մեջ կամ YouTube-ի մեջ գրեք հայտնություն Հովանու, այնտեղ գբերեք, ես մեկնաբանած եմ առաջին 19 գլուխները եւ գմնան մի քանի գլուխներ, որոնք Աստծո կամքով, երբ որ ներշնչվիմ այդ մասին խոսելու, պիտի շարունակեմ խոսել։ Էդվարդ Հակոբյան Գգարձեմ դեր հայր գգարձեմ կորոնան ոչ թե հիվանդություն է, այլ մանիպուլացիա։ Սիրելի Էդվարդ, ես համացայն եմ քո հետ։ Գրնա մանիպուլացիա, լա, գրնա իսկական հիվանդություն, լա, գրնա իսկական վիրուս, լա, գրնա լա լաբորատուարեն դուրս ելած, լա կոնտրոլեն դուրս եկած, լա այս բոլորը գրնա գրնա գրնա բայց այսօր իրականություն մնե որ գա համաճարակ մնե որ դարածված է ամբողջ աշխարհի մեջ եւ մարդիկ անոր պատճառով գմահանան եւ եթե չեն մահանար շատ խիստ կչարչարվին մինչեւ որ այդ վիրուսեն անցնին եւ դակավին հստակ չէ թե արդյոք եթե բուժվին անգամ եւ զգվարակվին կամ գվարակեն կամ ոչ այնպես որ իրականությունն է, որուն արժև գտնվենք, մենք անոր հետ պիտի վերաբերենք որպես քրիստոնյաներ։ Շոշո Հակոբյան, օրգնեցեք դեր այս Աստվածորդն է։ Հավատքը բանալի է, որ երկնքի ծուրերը գփանա բայց աստուծո գամքով շատ ճիշտ հավատքը բանալի է որ երկնքի քուրերը գտարնա, բայց Աստծո կամքով է ես չգրցա հասկանալ, Աստծո կամքը մեր բարին է։ Աստծո կամքն է, որ մենք մտնենք երկինք։ Այս է Աստծո կամքը եւ անոր համար է, որ Աստված մարմնացավ, մարտացավ, խաչվեցավ, հարություն արավ, որբեսի մենք երկինք մտնենք։ Հետևաբար վստահաբար Աստծո կամքը բարի է եւ Աստծո կամքն է, որ բոլորս երկինք գտնենք։ Էդվարդ Գիրագոսյան Դերհայր ջան, ինչ անենք, որ շատ մարդիկ միանան ու լսեն ձեր հրաշալի խոսքերը, ինչպես կարելի է նրանց էլ գանչել։ Լսում եմ, բայց մտածում եմ բարեկամներիս մասին, որ չեն միանում։ Ինչ անենք, ասեք, խնդրում եմ։ Մենք պիտի խոսենք, Էդգար ջան, Եթե 10 հոգի էլ լինեն այստեղ, 100 հոգի էլ, 1000 հոգի էլ լինեն, պիտի խոսենք։ Եվ անոր համար ես շատ շատ կարևոր հարց է, շնորհակալ եմ Էդգար այսը, ինչ անենք, ինչ անենք։ Ոչ թե ինչ անենք, որբեսի իմ խոսքը, այլ ինչ անենք, որբեսի մարդիկ Աստուծո մոդենան։ Սա սա մտահոգությունը պետք է լա յուրաքանչյուր քրիստոնյայի, որովհետև քրիստոնյան ինքն իր համար միայն չէ, քրիստոնյան բոլորին համար է։ Պետք է գսե մարդիկ հարցնեն ծեր հույսը եւ դու պատմեք այս հույսի մասին։ Տեսեք, ես շատ գցավիմ, ինչքան ընկերներ ունիմ, 5000 ընկերներ այնտեղ ունիմ, 5000 այնտեղ 20000 այստեղ։ Բայց ես կզարմանամ, երբ որ մարդոց պրոֆայլ, երբեմն մարդիկ ինձ ընկերություն գուտան, եւ անունը գնայիմ, անունը հայուալ չի նմանիր, բայց չեմ ուզեր զինք իր անունեն թադեմ, գմտնեմ իր պրոֆայլը, որբեսի դեսնեմ թե ինչ հետաքրքրություն ունի։ Գմտնեմ ամեն ինչ կդեսնեմ, բացի քրիստոնեություն։ Լավ տուն ընկերություն դված ես, ես ընդունեցի քո ընկերությունը։ Լավ այդ ընկերությունը ինչու համար է։ Բարձաբես կահանամ ու ունենալու։ Գարկմը պրոֆայլներ գմտնեմ, իրենց ընկերները բոլորը կահանաներ են, հոգևորականներ են Այդ չէ նպատակը։ Նպատակը, եթե դու հետաքրքրություն ունիս, ուրեմն դու գիտես, որ այստեղ քարոզ կա։ Եվ այդ քարոզը դու միայն պիտի չլսես, այլ այդ քարոզը, այդ Աստծո խոսքը դու պիտի փորձես ցանել։ Ինչպես որ սերմնացանը սերմերը գցան։ Շատ մարդիկ չեն գիսեր հոգեվ, այս խոսքը միայն մեր դեսանյութներու մասին չէ։ Կարգ մարդիկ չեն գիսեր հոգևոր թեմաներ։ Ինչու ես չեմ գիտեր։ Միթե գամճնան։ Գամ եթե գիսեն, իրենց պիտի որ աս ինչ հետա մնացեք, այս ինչ բաներ գլսեք։ Այդ խոսքը չլսելու համար մարդիկ հերու գմնան գրոնական բատկամներ կամ ավետարանական խոսքեր գիսելու իրենց էջին վրա բայց մենք կմոռնանք, որ անոր զիս կխոստովանի մարդոց արջև գսե մեր դերը, ես հալ զինք պիտի խոստովանիմ հորս կոտ, հորս մոտ, բայց անոր զիս կուրանա և իմ խոսքերս կուրանա, ես հալ զինք պիտի ուրանա։ Այնպես որ շատ կարևոր է սիրելիներ, ես պրոպագանդա չէ որ գնեմ։ Ձեր էջերուն մեջ Կիսեցեք Աստծո խոսքը, Աստծո պատկամները։ Նույնիսկ եթե ավետարանական համարը լավ, որովհետև չեք գիտեր բահիդակ ով գրնա այդ համարը գարտալ եւ իր ցանկի ընթացքը փոխվի կամ ով գրնա այդ պատկամը լսել եւ իր ցանկի ընթացքը փոխվի այնպես որ մի զլանակ օկտագար լալու մեգումը որ մազեմը գախված է իր բրգությունը։ Գրնավաղը այլևս չհավատալ։ Բայց այսօր դագավին մենք կրնանք բրգել իրեն։ Այնպես որ Էդգար ջան, մենք պիտի կատարենք մեր ծառայությունը, մենք պիտի խոսենք, պիտի քարոզենք, պիտի դարաձենք եւ Աստված ինքը պիտի նաեւ օգտակար դառնա չրելու այս խոսքը, աջեցնելու այս խոսքը։ Շոշո Ագոպյան անգամ եւս հավատքը Աստծո բարգևներեն է։ Կորոնան արիթ է մարդկանց, որ դերը գովապան է։ Գեցես սիրելի շոշ։ Քևոր Գյուրելյան օրտնեցեք դերայր Աստված օրտնե Քևոր ջան մեր մշտական հետևողներն է մեր սիրելի Քևորը։ Ողոս Արաքյալը ասում է. հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Ինչպես դարբերենք մեր գործերը, մեր հավատքից են, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Գևորգ ջան, սա գեդը այն գեդերեն մեկն է, որոնց մասին ես պիտի անդրադառնամ։ Այո, բայց շատ գարդուս եմ, հավատքը առանց կորձի մերած է։ Բայց ինչ նկատի ունի կորձը։ <clears throat> Նկատի ունի, որ այդ հավատքը դուն կորձի պիտի վերածես։ Ինչպես կորձի պիտի վերածես, այսինքն կորձնագանի պիտի վերածես։ Օրնակի համար, եթե սդախոս ես, այլևս սուտ չես խոսի։ Եթե քող ես, այլևս չես քողնար։ Մաքուր է քու ցանկիտ ընտածքը։ Մարդիկ քու մեջը քու ցանկիտ մեջ չեն գրնար քայտաղություն մտածնել, մեղք մտածնել։ Անոնք բոլորը գվգայեն քու հավատքիդ։ Նաև բարի կորձերը կան օրինակի համար ողորմությունը ողորմությունը բդուղ է հավատքին այսին եւ նաեւ ասեմ ոչ թե հավատքն է հավատքը առանց կորձի մերած է այլ նաեւ կորձը առանց հավատքի մերած է ինչու եթե դու ողորմություն գնես բայց հավատք չունիս աստուծո եւ այդ ողորմությունը կգադարես քու հավատքետ մղված կամ կգադարես առանց հավատքի այդ ողորմությունդ ընդունված չէ կամ բարերարությունը այսօր մարդիկ եկեղեցիներ կգառուցեն առանց անուններ դալու բայց մարդիկ չար են մարդիկ մաֆիայի մեջ են քող ավազակներ են լավ այդ մարդոց բարերարությունը եկեղեցին գարու եկեղեցիներ գառուցելու եւ այլն դուք կրնակ ասել, որ դա բդուղ է կամ իրենց հավատքեն հարաճացած է։ Ոչ, հետևաբար հավատքը առանց կորձի մերած է եւ կորձը առանց հավատքի մերած է։ Միայն այդ կանը պատասխան եմ սիրելի Գևոր, հաջորդ անգամին արդեն ես այդ գեդին բիդի անդրադառնամ։ Վերջին երեք հարցումներ մնացին, անոնց հալ պատասխանեմ։ Իրինա Եսայան, Դերհայր ջան, ասում եմ, որ մարդկանց դնում են մեկուսարան չիփավորելու համար։ Արդյոք դա ճիշտ է։ Ես այս մասին չեմ լսած կոնե։ Ես հայերան այսի կորոնայի մասին է որ գսեք որ բնականաբար չէ այդ մեկուսացման Եթե այդ կորոնայի մասին է, ես չեմ լսած, որ այսպիսի բան կա, ես հայերալ գիրանչնամ, որ մեգուսացման մեջ դրած են, ինտենսիվի մեջ դրած են եւ այլն, բայց այսպիսի բան չկա եւ պետք չունի անհանգստանալու այդ չիպավորման հարցեն։ Անցել անգամին ես այս հարցին անդրադարձա եւ պատասխանեցի, կխնդրեմ մեկ հատ լսեք անցել անգամը պատկամը, չէ, արջի անգամը պատկամը, կորոնան եւ քրիստոնյան մաս 5 ներկայացեմ, այնտեղ անդրադարձա այս հարցին։ Դարձյալ Գևորգ Գյուրերյան օրտնեցեք դերայր արդյոք այս թուղթին այս համարները չեն վկայում այն մասին, որ հազարամյան պետք է ավարտվի շուտով եւ երբ ավարտվի վեր առնվի մեզանից Քրիստոսի տակավորությունը եւ որից հետո միայն կգա Սուրբ Քրիստոսը ները։ Խնդրում եմ հնարավորինս մանրամասնեք։ Մասնավորապես չեմ հասկանում, եթե 2 T դե, երկրորդ տեսավարակացիս 2-5 են 11, չեք հիշում, որ քանի որ ցեզ մոդ էի, այս բաներն ասում էի ցեզ, եւ հիմա գիտեք այն, որ խապանում է, որ նա իր ժամանակին հայտնվի, որովհետեւ անօրենության խորուրդը արդեն զորանում է միայն թե մինչեւ որ մեջ մինչև որ մեջտեղիցը վեր առնվի այժմ խապանովը, տեսավորնգեցից երկրորդ գրուխ համարները և այլն իման։ Հազարամյա տակավորություն արդեն մութ եղավ, տեսակ ես ալ չեմ երևիր, մտնցավ, քիչ վերջ զիս այլևս բի չտեսնեք։ Հազարամյա թակավորության մասին ես խոսած եմ սիրելիքի, որ մեր հազարամյան սկսած է այն օրեն, եւ որ Քրիստոսը խաչվեցավ։ Եվ հազար դարին ամբողջական տիվ է այսինքն չի հասկացվիր հազար դարի որպես դարի։ Այնպես որ մենք կապրինք հիմա այդ հազար ամյակի մեջ, Քրիստոսի խաչելուտենեն եւ հարուտենեն մինչեւ Քրիստոսի երկրորդ քալուստը։ Անշուշտ է այդ ժամանակաշրջանին բանեն առաջ, աշխարի վաղճանեն առաջ, պիտի ազատ սատանան պիտի ազատ արցակ բայց այդ ժամանակաշրջանը մենք չենք գրնար սահմանապակել, թե քանի օր, քանի ամիս, քանի տարի պիտի լա։ Գրնալալ 1 տարի լա, գրնալալ 10 տարի լա։ Բայց մեզի համար, քրիստոնյաներուս համար սատանան գապված է եւ գապված կմնա եւ իշխանություն չունի մեր վրա։ Դեսեք քիչ առաջ հարցուցին այդ չիպավորման մասին, չեմ դրանունը չեմ հիշեր ով էր, մարդիկ մտավախություն ունին, որ այդ չիփավորումը արդյոք այդ քազանի տրոշմը չէ, որ գտնեն մարդոց ճակատի։ Ոչ։ Եթե դուն Աստուծո կպատկանես, ուրեմն Աստծո տրոշմը քու վրա է եւ ոչ ոք չի գրնար քու վրա այդ այդ տրոշմը խլել։ Իսկ եթե դուն Աստծո չես պատկանիր, եւ աշխարհին կպատկանիս, այսինքն սատանային կպատկանիս, արդեն դու տրոշմված ես այդ տրոշմը ինչով պիտի վավերացնեն։ Չիպով պիտի վավերացնեն։ Այնպես որ ես կանդրադառնամ սիրով այդ քու հարցիդ մասին եւ ես կգարտամ այդ մասին եւ գործեմ օրը դեսանյութն ու պատրաստել հadoop այս մասին խոսելու համար։ Շնորհակալություն քեոր շատ լավ հարցեր է որ գունակ։ Լուիզա Լա Սուկիասյան, օրնեցեք դերայր Աստվածորն է, խնդրում եմ նշեք, Ինչպես եք վերաբերվում հայ առաքելական եկեղեցու թեմ վերջին օրերին իրականացվող բացասական կառուցչությանը։ Ինչ նպատակ է այն հետապնդում։ Սիրելի Լուիզա, պիտի ճուզեմ անգամ եւս այս մասին խոսիմ, եթե նայեք նախորդ վիդեոն, որ գարձեմ 3 կամ արջի օրվա մեր ուղիղ եթերը եկեղեցի կամ եկեղեցի, ժողովուրդ, իշխանություն փոխհարաբերություն։ Այդ վերնակրով եթե նայեք նախորդ վիդեոն, ես մանրամասն իմ գարցիկս հայտնած եմ այդ մասին։ Շնորհակալություն ցեզի բոլորիդ, շնորհակալություն, որ այսօր ալ ներկա գտնվեցաք մեզի հետ եւ աղոթեցինք միասին, լսեցինք Աստծո խոսքը միասին։ Եկող անգամին հավանաբար վաղը միևնույն ժամուն անգամ եւս միասին գլանք եւ երկրորդ մասը գխոսին հավատքի վերաբերյալ։ Աստված օրհնեցես բոլորդ, բարի գիշեր, որում մոտ որ գիշեր է եւ բարի օր, որում մոտ որ ցերեկ է։ Երտակ խաղությամբ եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս եղեցի ինձ ընտանելիքյանսը try out to this tune.